Te mit csinálsz, Árpika? Taposol. Taposol? Mit taposol? Szőlőt. taposol? Mi lesz belőle? Baj lesz belőle. Micsoda? Baj lesz belőle. Mondjad, most. Must lesz belőle. Oh, yeah.